Gas, Kohle und Atom liefern viel zu lang dreckigen Strom. Drum macht die Dächer voll mit Solar und wir machen die Energiewende klar. Denn eure Nachbarn haben's gesehen und wollen's jetzt auch verstehen, wie die Technik funktioniert, die unser Planeten revolutioniert. Vom kleinen Dorf bis zur großen Stadt bietet Wettbewerb für jeden Watt. Gemeinsam sparen wir CO2. Komm, mach mit und sei dabei. Mach mit bei Wettbewerb. Hier ist jedes Watt Gold wert. Mach mit bei Wattbewerb. Alle wollen's, wenn ihr mit aufklärt. Macht mit bei Wattbewerb. Hier ist jedes Watt Gold wert. Mach mit bei Wattbewerb. CO2 sparen ist nicht schwer. Neon-Modul ist Strom selber machen ziemlich cool. Erzeugung geht ganz dezentral, egal ob Industrie oder Ladenlokal. Denn die ganze Welt wird verstromt, weil es einfach den Geldbeutel schont. Zeit in die Kinder zu investieren, da gibt's auch keine Zeit mehr zu verlieren. Deiner kommt nun als nächstes ran und so schiebst du auch deine Nachbarn an. Eine Steigerung um den Faktor 2. Tragt euch ein und seid dabei. Macht mit bei Wettbewerb. Hier ist jedes Watt Gold wert. Macht mit bei Wattbewerb. Alle wollen's, wenn ihr mit aufklärt. Macht mit bei Wattbewerb. Hier ist jedes Watt Gold wert. Macht mit bei Wattbewerb. CO2 sparen ist nicht schwer der Dach-PV mit der Batterie dabei wird so richtig schlau. Denn nachts überscheint ja die Sonne nicht und trotzdem brennt bei euch die ganze Nacht das Licht. Kombiniert ihr Wärme mit Mobilität, rentiert sich Eigenstrom schon früher als spät. Macht mit Wettbewerb und wer zum Klima hält, so Spaß, gebares Geld und rettet nebenbei die Welt. Rettet nebenbei die Welt. mit bei Wettbewerb hier ist jedes Watt Gold wert. macht mit bei Wattbewerb. Alle wollen's, wenn ihr mit aufklärt. Macht mit bei Wattbewerb. Hier ist jedes Watt Gold wert. Macht mit bei Wattbewerb. CO2 sparen ist nicht schwer.